الناس يعني ما حصلش حتى سكرتير ده زي البواب بالظبط هاي كنت سرحان في ساره اللي اتفقت معاه شو رايك يضل الظهر هيك يعني ايه فركشت الخطوبه فركشت مش مم... الو ايوه مش برضه محمود بيه اشوفك اشوفك انت ده انا بس انت من جد عندك حق في كل أفكارك اتفضلي يا ساسا لا ابدا آه، انا كنت بفكر في جمله موسيقيه ايه جمله موسيقيه خطوبه ما انا لسه سامعاكي مكلماه من شويه